wange erina ngaasabayo ente ebikumi bisatu tiziza yazitunze ku yidi didihipe what happened waliwo omusajja omulala yamuwabira yawabira lagu kakati yekabusenga kyabadde akola nti abadde akuba sempijja kuba nabaga mafia kuriyetes ejirikiti mafia yinagwe wereka kabusenga yakuba byandaala ate si byandaala eyedi tolio lijirira mukato golunaku olumu mulenzi gwe okuby enyo abantu kuluno bakufunzizaanti bwebakola bakituusa bakulietingawo diverson naye kuluno bamuyina ajja kuba byakubanga biwunya kakati fina bulo kasajja kabwe nekaba sente mubanga mm. museveni yakagambye kazize naye sijja kukongera nkakubya ekimala wayi meeting zonna bakagobyemu bakagambye you people you are journalists you have your problems you have a problem with mirundi mirundi has exposed you has stooped you naked never attend our meetings zonna tazibadde mbamufulumiza eyaliwo ku sande era olwamala okwogera naye omusajja agamba nawe nibayogedde we are holding this meeting in the most secure place where even mirundi zi technology cannot infiltrate us omwali mwandera omaro mis omaro seems you have something to say yes amnolongainterested in your bill nadduka kapa emese nebweba nene etya tesobola kujjanyama mukamwe ka kapa nkaddi aponye kapa mandira mesi tesobola gweolumba kya bisinesi gyotamanyiiko kakati buloozi ezo zonna ezikubiddwa bakabuse nga bamafia ne gurupu yaabwe they had to create a diversion ku kadaga kati ate mhm. kadaga abakubye bubi nnyo era nze mwana wangekadaga anti they know bana basajja babala nnyo four days nga bali ku kintu kimu four days mm-hmm. from thursday friday saturday babadde mu imperial hotel in this morning at midday bagenzeewo bagenze mu hoteri emu mm. ensembe ayo sha kati gwe kinoonyereze mm. ensembi yayusya mwebabadde olwaleero mm. naye nze whether liked or not eyo chairman yowa ruling was correct we are not buying the man we are only compensating him for what he lost yes bo bali balooza nti nze bwonzija nontwala wano ngende nfuuke kazungu gabiwomumbeere nze ndi mwana muto ndigendemu banagenda nange ntulemu banagenda ba eredas kakati gwe kankubuulire okumanya obwadivaiza bubinyo mm. kusasira omulabyeko mu mmere munene nnyo ate e, e, gundi envoyi wa pulezidenti mu ghetto bukyamaani oyinza nokusanga talina mmere mhm. ati ye bamugeza bwe mulibaku mulyampombo ebyo nzona bigaana nze ikantera aninfulated title aninfulated job mhm. ebitiibwa nesente ebitiibwa tebiweerera mwana ku ssomero notato mm. nze tonteeka mu bitiibwa watali sente apaana ebyo nabigaana ebitiibwa tebirina kibikuyambamu watali sente eh. kubanga siza kweyambisa uh, ofisi ya divisa kubba mpandika ekibaliwa kino mpandika kino notato kakati bwe balumba kadaaga hmm, kadaaga bamulumbira lwa bintu bisatu babbye nnyo babbye nnyo t by they will make accountability to parliament whether they like it or not and they want to discredit the parliament before nti parliament yo tebako nekyeyogera they can even influence the remove of kadaga mafia egobawala mm. mafia tetandikirawo mm. ekyokubiri nti they had to create a diversion ejirikiti mm. nti kano akasajja president akalagidde nekazayo sente era gubakwatiddwa ekiri mugundi naye abaana abo bagaga era omwana oyo kwababusenga mu buli kintu mwali naye kabusinga wankuba wanekubira kabusinga wankuba ate yali agamba jetnalinja kutta wawonera watono nnyondonono mutani wakajiji eyavuma eh, fasiredi ate ngende musetehouse femeting eyavuma fasiredi fe abaganda batuga nti jewaba akambe tulyayo mpaati ate ndiddeyo okukolayoki mukube kakati pulezidenti eh? amawulire gagenda gadairetinga attensioni yago ku palamenti the population even me alia nali sikitegede bulungi yes mm. nakuga nti kuluno nja ukanye ne mwenye naze kadaka mm -hmm. kakati meeting endo bategero mayinze mba nze nsobola ne soka ne mba kubani baloza mba wagide bago ba musinga baloza nja ba wagira wa musia mara bale merera musia bale merera murenzi gwa musia amauri kama lok diverting hey. Eh, parliament yes. kat president kakati seven kakati kadaka azo omuliro do you know nti omuntu so far eyalibadde receivinga fire wod bimbayo mbayo olwabaradc baradc parliament yabayisiza miliyoni za uganda 5ech e, ziri luddawa mm. the highest basooka bawa 3 ne babongere 1 13 which means 1 rdc whose job in this thing is not clearly stated mm. kuba tebasooka nabbalowoozaako mm. the only came in to clear documents as political heads mm. sentence ziriko na guidelines what is the uh, the money given to an rdc is three times Uh, anmpabaka kadabiri rdcomu yes, yafunye amawulire gabwe gonna gakubakwani kukadaga nebayifuna bafuninipolas ekyokubiri ekiriwo kiki ekiganya okutambula olwa 10 biliyoni hmm. etubuulireti waguze enkoko ngaolina abagenyi 25 hmm. omwana yegibaze nabbako ekisambi kimu kani iburahimu yabyeko ekisambi ekimu nti yakulemeseza okugabula abantu abimu bataano enkoko mm. if we add the 10 billion to food do we get enough food atogifuna bwebambaga bwe muba mwagala okusalako expenditure mm. musalako ki one business man was told nti you are very expensive very generous kampuni yegenda kugwa oli generous oli luxarius mm. ogula emotoka empya okolaki yakoba house galo naku makapa mata were they the problem mm. no problem yedda yana gwe bawa miliyoni ebisatu ebitaano mu emmeka emmere ya miliyoni biliyoni ataano mu mmeka pulezidenti alombe mmotoka lwaki palamenti bagiteekeremu sente za mmotoka ti each district require three kubanna bagamba mumanye eyo motoka yange gyentambuliramu mm. neyakusasira ekyagireetesa e, tabu some companies ezitunda emotoka buli lwogula emotoka kubi bakuwamu emu miliyoni bina bina if we can allocate 56 million to mm. each of the 200 ldcs which, which prevent sas from aquiring eron from toyota omanyi toyota president yagenda ejapan gayagala okusingana toyota mm. nanyini toyota nagandi ndibusy uganda tigula motoka zange nenkyewunya nyo uganda tigula motoka za japan kati zezisingawanomuliyakimbuzanemugaa eh, nti no bwoba ogula akasawo kasukali mu supermaket owekakira takumanyi hmm. ye mubantu baguze abamanyi taliimu hmm. if youare buying bag 50 kilograms of sugar everyday mu supermaket you don't fear at all in the list zijja wano ziva dubai hmm. zibankadde nga zivudde dubai so kakati yefe kani jeevu detu era nalabye tumwine nga naye ajeyo omutwe ate tebabala kubanga tumwine gobadde ne kwalo ne gundi ne sipiika eh, anti tebabimanyi alogance alogance yabwe yebononesa buli kimu nze kakati kankubuulire hmm. if an of my tormentors hmm. gets a problem i deserve my comment tosirika toyogera mbaga nti amhuman being you can judge amhuman being and you, you, you, you know how human being is conducted themselves fe abaganda batugamba tigundi bwalifa ndirimira emabega woluki mm. okwata akasimo nolimira emabega woluki in hiding naye omuntu gwotayagala tuvayo openere kakati tumwine who had problems with the parliament comes up mukakanizi mm. who has problems already nti a person got clearance from kakanizi yaweereza statement nga teri mu magezi how did this man because olimba ani olimba public olimba mirundi oba olimba president <coughs> yakuwakanyiza yakubyemu bitu anti ah, ah, yakubyemu ebituli biriwa talimba president president amanyi nyinza okubira mu kakanizi tape nga baga but case was also wrong why did he clear this be good who got money has anybody has side talked to mukakanizi how does the money come from government Be, this man did not this couple did not storm bank of uganda he went there with the papers cleared kasianasasula why hasn't the governor bank of uganda dismissed why hasn't he not dismissed the cashier who gave this caboy money that museveni forced him to return nkakubire nkakalajanakagamba nti nagenze wa museveni nkankanokukamala omusajja natunulira bwati natunuliza amaaso nga sayidi bwe yali emukutte n'agenda ne bamuinterrogatinga abantu ne bawulira nti omwana yayingidde banka central bank nabba mu sente 5 billion nasika mu motoka ye mukakanizi wod face the law e, eh, governo wod face the law and the cashia wod face the lawkati ye to save those gund sives from embarrassment ye akireka sente kazizizayo ate zabadde zaako ate kagambye kabaddeko omulala yaziremedde oli gwe mutegedde oyo yaziremedde naye wajja kuba ekikujogesa abantu buli wamu kiki gwe nobeera oyina lutwe obaddala obikola kubanga lisinza abantu batula mumayumba gaabwe ne babitegeera nti omujoozi ajooga abantu waali eno gavumenti nze nkitegedde nti nze nakola amagezi mangi nnyo nenjivaamu kakati abo abasajja abali mugundi abali mweyo gundi lulo eh, waliwo lutwama yasulaku mubaraks nga bamunonya omumutta none of those people tuziyita pons in chase game hmm. wawuliddeko omukyala ali ku sekretariat nga bamwogerako wawuliddeko gundi eh, oyo gwenkugambye kasobya nga bamwogerako hmm. wawuliddeko banabanene none of these people pulezidenti bwabalagira babakwata babasajja akwata babwerere tebakwatibwa nkugambye nti meeting yababbi tebabadde namu disire ganga ekateero nti bagambye balagira kaka tumonito tofind out how i communicate with the president because they believe i have a special channel with the president kati ate embega waamuketa atya kati ate kaka abayeralikirirawa anti bano beralikirira baga nti nze nfiweringa pfa gundi wa museveni mm. ninakyano gyenjogerera naye nebigamba nti jikette twagamba kaka nagana how can you monitor <coughs> yowa bosi abaana bagera batya nga kitaabwe nenyabwe bali mukisenge nebalumika olugi balumika ki lwaki balumika lwaki basajjamu omwagala okulumika kakate kadaga yabakubye ntikatagayabalazeyembalirira sente zembalirira nti why dont you talk to era mwekambabuulire nze kibula nti ababaana nebabeera mumbamanyi nnyo nawo nobutwa three times nabagamba nti olunaku olumu twali tugenda bweru katonda nyamba ebyange nebatugamba nti eriyo omulimu musetawusa entebe before you board go to entebe and send us these pictures on email hmm. netugenda kwoyo gundi yali tenabakujja nitugenda tuba tutuuka mu state house bagenda okukebera kamera yakato katoyiza in exile in canada chifotograha president mm, is exile okay. he fled bagenda okukebera gundi yakato ngaerimu enjaga kamera nembagamba first of all i cannot believe nti katonga alaga bweru yeyalitaddemu enjaga mm. no kubanga bali mukwatiddeyo fena bali tukutte ne bagamba ttiimu ya midiya ya museveni etambuza enjaga mm. I explained to the state house officials officers nti mm. this man balina puulu buli omu kamera agiteekamu if this man new nti kamera erimu enjaga teyalikiriza ate kujja mu byuma bya state house byebimu ekitegeeza this man came innocent abo bayita bakozanya president n'alagira nti ekifaananyi kyange kifulume nakalema nakubira kabusenge simu namugati kijeemu saawa kumi nabbiri president ambuuza what happened to my fault bantu babi nnyo muli babi muli babi nnyo temusaana kusasula mujja kusasulamu basajja mwe mujja kusasula olwobujozi bwamu kakati kadagada ye bamukuba and when they are talking you they don't remember abaswayiri bakugamba nti asante yapunda ni mateke okusima kwendogoyi ekuba bukubi hmm. bwoba teweetegereza bintu bino okyawa nnyo museveni naye nze namulaba nakataba kange nkugamba ti museveni yagamba nti obukolwa bukulidde toyina musango naye omusota omunene naye omusota gyekukoze obukolwa kakati kadaka tudde hu abo banna bemulaba abazizaayo sente babadde bazibawa bubi zirisize bazizaayo There is a group which wants Kadaga to be removed before accountability is made. that was given these people money whoever returned the money did not return his money bamuwadde buwindala eh, nekataka nabasalira amagezi nabagamba museeke ku akaunti nzigabiredisimukafanizinajoyomutwe ono it must go on the consolidated mukakanizi lairo mukakanizi lairo lekaninvero mukakanizi you have many problems mukakanizi munaye adizipuresa gwegwegwekakati katugeza agenda bakolaki omulamuzi hmm? yagambye mumutu gwomuntu atalina bulago dejaji yagwiriddemu kati bano ani yazibawadde kiri hanging ekyo bano abazizizayo waliwomanyi eyazibawadde oyakubakadaganaye bobi wayini takyali mubaka palamenti mbabuulidde wano kikyati byogera bubwe nayogedde naye nemubuulira obaka wakyaddondonagambye mutabani wange nemugamba nti mukamawo omunoonyi natandaba mm. kati nabadde ninawende naleeta esimu ntiosi wange ayagala kwogera yasoose kwogera mwogezi muga twatwatwa oh. si kulevo eyogera nyogera nasenyonyi sogera nasenyonyi sirirevoye twatwala gasiyawo nakwa bobi wayi nayenjekanyuga bobi wayi najja mm. nemugaa bobi wayi omanyi nti olutalo lwagudde naawe ofuse victimu wa coronavirus ate atya kasita mulaba bobi wine mm. nga kadaga amukutte mu disciplinary committee mm. bobi wine agenze bobi wine violating rules of parliament a e parliamentarian yeah. cannot leave mm. the house mm. absent himself from the house over herself a particular time period of time mm. without informing the speaker yes, which has been doing nenaku ze zagwako de zimugobyamu is automatic <coughs> togenda mu kooti anti naawe omulwanyisiza kuba kadaga agamba nkoleddani mm. nabaga nti situation kadaga gyalimu nagira bakae waffe mukyalo nti omusajja bamwyita kibuuka yagera ku makya nabbira abaana b'ettooke kibuuka yali talina mukazi kakati wabbe abaana ettoke limubamu omulalu hmm. nagenda ewomusajja namugaa taatabbye ettooke eryomunkuba nebajja bakwata kibuuka bamusiba emigwa mwana we yamulumiriza kibuuka bwe yajja kimirimu gyabasanga mulagawa ntya nti onabbye ettooke lyange lyammeka naalira mula sente nyingi ngaayagala mulira nowe bamusibe emitima egyo emibi ginengimalirawo ddala muligyoga mulala kakati kitange naalirasa when kibuka went back home hungry himself but he left the wheel in which he left his kibanja in mirundi's name up to today fe tukirina famiry tekirina abaana abaloopa kitaabwe tebakirina didikadaga allocate money to kamuli district didikadaga use the money for herself mm -hmm. where, did he put, where did she put the money the money was given to, to, yeah. to each of the MPs. Not individual MPs. Yeah. Uh, yeah. Parliament. Yes. Uh, and uh, because, why do you say that the Kadaga was wrong when the the the other DCs got don't 55 fit at each? All? Why didn't we add more money to the district head officers? District task force yafuna chikumi nkaga mutano. Hey. Yes. nabiki bezakolabafunuleb asante yaponda ini mateke eh, mama wange bali bamwoa bankuba batwale 5 billioni mulese 7 ate nyizo zigana nembasabamu interestbabiliyoni zomuzisasudde oyo omwana alijoga balala oddengamunojoga balala kabushenga okubanga balala mawulire temuyinza kunneregamu ate ate okuddamu okunneregamu nina punishment mpulirizakabulinakwebazabyendibamazemulangirandawulaichadkasakolimanjambosa cusi robert mugisha nkwebaza gyokola muganda wange sirugaobuze obukyayi bugwe eh, amuliriza uh, waliwo emulimo gwawaliwo omulimo gwa radio manage wekitigum waliwo omulimu gwa bainterpreters abavunuzi kuweereza okusabako eri human resource wa christian life ministries leeta okusaba ku wano ku top radio reception uh, before 10th of may uh, batrack drivers president yamaze tena jeno katumba afulumiza ekiwandiko nti kati bakkirizamu babiri badriva babiriprezident yali agambye omunaye katumba yafulumiza ekiwandiko ku weekend jeno akoze revision kusumagira mulwera ziri mairo mwenda tacyusa jiya mulwera mulimu ennyanja eri wali kati imeji ezi zenyanja zijja nezifulashinga musenyu gwomulwere mm. nagamba nalabyasala waliwo newaali akatunumba bwe kati eh, nga bagamba omuzimu gusalawoawo akisidenti nezigwaasomera mitalamalyanga tutyawo